себя, саму себя В квартире, где трубы давно проржавели Каждое утро он приходит ко мне И напоминает, о чем не допели Собраны вещи лето на не удержать собраны вещи, но я хочу сказать Стоп, стоп, стоп. Это он же опять перепутала график. Стоп, стоп, стоп. Это время смеется, ускоряя свой трафик. Стоп, стоп, стоп. Что не на карте солнечный остров. Стоп, стоп, стоп. Давай Давайте туда. feel that constant. Stop. исход Последние годы часто плачет небесная дверь, Хотя слезы давно уже вышли из моды Раньше был размеренный шаг Или мне так казалось, но я в это верил А теперь спотыкаюсь, куда-то спешат Годы мои без меня повзрослели, собраны тяжелые вещи, но я хочу сказать. Стоп, стоп, стоп. Это осень опять перепутала график. Стоп, стоп, стоп. Это время смеется, пускай свой график. Стоп. больше не на карте Солнечный остров Стоп Полетим туда Это так просто О, молодцы!